bo'lgan ikkovlaman asli bo'lsam va asli bobiydaman رخسار میگیدم yana birdam niyozi amaz ile boshi Müşerrer eylesem batbat Kürüp güller açılgan bana dediğin ruhsat

gehi küsür ötümdeyim Seriye avşeme alıp eşkiyim Gül üzreme kamer şemnemlemer Kebisimim sakal gidemer Kilsin atamla kilsin bir Tün esriye olsam hoştur Çiğ gül çeme gül hemen ormanı tartıyım سخا عبيدا

touch home. Navoiysin ki bu işlemet Meyi bilmez misen kim yiğit Eğer kan içsem başı Kirektir ür etmeyi bilmez mi sen kim Eğer kal isem başı kirektir öz yanağı Körgeliye hüsnün zarı müptelama buldum sana Ne bilen olup gün gidiyekim Aşkına buldum sana Ne bilen olup gün gidiyekim Aşkına buldum sana Her neçeme dedim ki gün Künden özeme senden künüm ömür Vah ki gün künden beter Müptelama buldum sana Vah ki gün künden beter Öptelene buldum sene Men kaçan dedim opana Ahırlar bana zulüm eyledin Sen kaçana dedin fıdana Buldum fıdana buldum sana Sen kaçana dedin fıdana Buldum fıdana buldum sana telba bo'lding bu sana ipari paykarni na qilsam qilfidan bo'ldim sana ipari paykarni na qilsam qilfidan bo'ldim sana terki terkinesi Eyledim ağrabul Yüz bana yenmez kimin Bana bana buldum sana سبحي نسيب عبد المدعم çemen gidin oyi Tamadim şağrana Tanava oydin nasiru Binavana buldum sana Tanava oydin esiru Binavana